哪里倒下，皓月还需要我？区区人类，不自量力了！奥斯汀·格里芬，哇，就有这么恐怖的破坏力！现在，该收拾你，虎老王！毁灭这个可恶的人类！只是普通一击，皓月是和我血脉相连的兄弟，而你却必然是我的敌人！